fac, asta îmi place mult. <laughs> Faptul că lucrez cu copii romi e una din dorințele mele pe care v am cunoscut în totalitate chiar în timpul facultății, că nu doream să lucrez la stat. Nu știu de ce, asta a fost unul care l-am simțit. Fiecare simte anumite lucruri. <laughs> și am ajuns aici și faptul că am început să lucrez cu copii a fost foarte greu la început. Deci fața mea era... Eu nu mai plângi niciodată. Dar mi-a luat câteva săptămâni să simt ceva în inimă. Și asta m-a făcut să rămân. Am văzut cât de frumos poate să fie să lucrez cu copiii romi, <clears throat> chiar dacă e foarte greu, dar te încurajează când vezi lucruri că se schimbă. Și bineînțeles că nu așa, <laughs> dar se schimbă. Și pe lângă faptul ăsta, cel mai fain e când îi privești în ochi și parcă le citești povestea, parcă știi ce momente trăiesc în casa lor și faptul că vin aici, cum e pe unul în brațe, <laughs> toți vor să vină la tine în brațe pentru că vor să fie îmbrățișați, să fie mângâiați, să fie înțeleși. Asta e un lucru, singurul lucru care e cel mai mare și îmi place la Jumper. Deci știi că a început nici nu vreau să fie îmbrățișați. Nici nu știau ce era. Dacă deschideai mâinile, stau la tine, ce, ce se întâmplă? După aia, <laughs> toți, grămadă. Și eu, doamna, <laughs> și eu, brațe. Mie îmi place foarte mult pentru că copiii își schimbă părinții. Îi cel mai wow lucru, factorul minune, noi nu, adică așa văd eu, nu le oferim mai uh, asta e culoarea roșu, asta e, asta e cifra 1, nu, e cumva mai mult de atât. De la învăța să îmbrățișeze, să spună te iubesc, pur și simplu erau părinți care nu știau ce era te iubesc. Și copiilor venind la grădiniță, venind astăzi, mâine și poi au spus 9 și am mers acasă. Pentru că obișnuiți, stând 4 ore aici, n-au cum să nu ia ceva din grădiniță și să ducă acasă. Și când, uh, acum a trecut o martie, cu ziua mamei, am îmbrățișat și mămicile. Deci, sincer, asemenea îmbrățișări cumva te prindeau și parcă prindeau tot universul ăsta. A fost așa, wow! Și de asta îmi place să lucrez cu ei. Uh, poate e la fel și cu românii. Poate. Nu, nu vreau să zic că nu. Uh, dar asta văd eu în lezăre. Deci, adică sunt să zic, că găsești anumite lucruri și, nu știu, ai o zi mai bună lucru care ar fi să zic că l-aș schimba, dar nu că urăsc, <laughs> ar fi distanța asta de unde stau eu și unde stau ei, că veta. și faptul că trebuie să mă trezesc la 5 dimineața și ajung aici la 8, ceea ce înseamnă că pe rând că o pregătești așa, o oră, jumate, poate chiar mai mult la ca să nu pierd nici tramvai, nici autobuzul, trebuie să nu pierd da, vreo 50 minute trebuie să ajung mai repede. Deci cam 99 pe mare. Să vin și, și să mă duc înapoi. Asta cred că ar fi lucrul <laughs> care l-aș schimba, <laughs> dacă s-ar putea. Eu am două. <laughs> pe lângă drumul ăsta care, da, trecând el, uh, uneori e mentalitatea oamenilor că mergi să lucrez cu romi și ia du-te, tu schimbă job, că poți mai mult de atât. Și recunosc când uh, am vorbit cu Alina pentru angajare și așa, asta oare fac bine, oare nu fac bine, mă duc acolo, nu o să mai cresc în ceea ce cunosc și din astea. Da, și am venit. Dar cumva mentalitatea noastră e că de ce să investești în romi? Că <laughs> abia românii apreciază educația, da, pe romi. Uh, și mentalitatea asta aș schimba-o. Uh, și al doilea lucru e a schimba și mentalitatea câtorva părinți. Mergem după fiicilor acasă, din fața casei, și de ce să-i trimit la grădință, doamna? Cumva, da, lucrul ăsta se schimbă, treptat, treptat se schimbă. Dar mi-aș dori să nu fie, adică vii uneori încântat să-ți faci lecția și toate să-ți pregătești jocuri și dai de câte un părinte care... De ce să las? Că... așa? Da, asta e aș Am amuzantă <laughs> și foarte disperat pentru mulți este că am dormit la romi acasă la o familie. Ă, s-a întâmplat să pierd autobuzul, ceea ce, da, ține de faptul ce nu-mi place și o schimba, că nu circulă regulat, are doar vreo 3 sau 4 curse pe zi. Și în prima oară am stat până târziu, că făceam after school și cu clasa 4 și cu 5-8. Și stăteam aici până la 5 jumate, că trebuia să vină cam aproape ultimul autobuz. Da, tu mai era unul la 8. Ah, nu, că la România, nu mai, <laughs> se ducea spre, spre Oradea, spre România. Și l-am pierdut, am stat la ocazie, nimeni nu m-a luat și mă mir cum nu a fost frică să mă duc cu cameră. Nu m-a luat nimeni, deja s-a făcut seara, era iarnă, era decembrie, zăpadă aproape, îngheța tot, până îngheța și toate, am zis că n-am ce să fac. Și este un, era, este un, de fapt un profesor rom care face limba romanii cu copiii la școală. Și, și el era cred că și mi-a zis că hai, na, că să vii la noi. Adică el are o familie și părinții lui, are și soție, copil, fetiță care a fost foarte entuziasmată că doamnă, nu mai acasă. Și am și mâncat. Am mai fost și la altă familie să mă servească cu altceva. Ei mi-au făcut ceai, cartofi pai, uh, ochiul ouă, cârnăciori. Toți erau așa uimiți cu dormit, Doamne, și cred că a fost o experiență așa, în amintirea lor, o experiență bună. Pentru că dacă ar fi să te gândești și dacă trece un rom pe lângă tine, disprețuiești și numai cu privirea. Dar ei s-au simțit așa de tot satul nu nici bine m-am trezit, mm-hmm. tot satul deja știa că doamna a <laughs> dormit aici. <laughs> și da, nici n-am avut pe nimeni care să, pe care să sun, să mă gândesc că o vii să mă iei sau... Și pur și simplu s-a întâmplat. Chiar nu a fost nimic despre pentru mine, am crezut totul a fost ok, urma s-a comportat foarte frumos, chiar au uh, inima asta să dea. Chiar am văzut multe uh, videouri pe Facebook cu homeless și le dea unii niște bani să vadă ce face cu ei și urmărea și vedea că de fapt mai parte și cu alții sau... Poate unii nu, dar depinde de fiecare persoană. Și la ea am observat asta că tot timpul vor să împartă cu tine. Am copii în vață, dar ăștia mari, se vede. Și au fost bucuroși că... Da, asta e ideea mea, doar că am dormit la ei acasă. și pe lângă mai sunt alte perle care le auzim de la ei. dar asta le anticipă toate. Deci am început să lucrez aici așa. Dar anul trecut am luat generația pe care încă o am și aveau 3 ani jumate, 4. Deci, în prima săptămână, ea înseamnă, eu nu mai pot, eu nu mai vin, adică nu i-am zis că nu mai vin, dar asta aveam în gând că nu mai vin. Că nici nu stăteau mei la masă, nu stăteau, orice făceai cu ea, cu ei. Da. Ce a deranjat cel mai mult era... Deci nu aveau chiloței <laughs> pe lângă unghii, ă, părul, cred că asta la ori moștenit de la mine, <laughs> că tot timpul ciupulită. Ă, și atunci cum să faci spui de chiloței? Acum și am descoperit personajul, capitanul chiloței. Și într-o zi am făcut povestea. Aveam ă, aici primit niște chiloței, aveam niște pelerinie, cred că le-am pus și ceva pe cap, nu mai știu, conviță sau ceva, și mi-am luat fiecare chiloței. <laughs> Aveam pantaloni negri, ceva, nu mai știu, cu buline sau cu ce a fost peste pantaloni și toți eram capitanii chiloței. Chiloțel. <laughs> și ca să salvăm lumea, nu putem să salvăm fără perechea aia de chiloți. <laughs> și a fost foarte fain. Când a venit uh, Alina și Ioi, doamne, totul cred că am reușit. Da, era ideea ca picii mei să plece apă. Și a doua zi, nu ori venit chiar toți, deci. Da, care au venit, au zis, doamna, doamna, doamna, eu am chiloței. Și mi-a arătat mie chiloței. Și mi-a fost... <laughs> și mi-a fost la rușina. Da. da, deși aveai pantaloni, dar aveai totuși lejuria intimă peste pantaloni. <laughs> Dar nu copiii erau foarte amuzat și merem așa că super pe acolo prin grupă. Da, da, ideea e că a doua zi copiii mei au venit cu o lingerie intimă fac ne evenimentul așa acasă, deci... Dar și acum, deci după un an jumate, când uh, vorbim despre sau vine cineva, doamna închilățește și își dă, dar nu un pic, nu un pic să le arate, să le au, adică ei au chiloțe deci a fost așa o fază foarte tare, dar tot legat așa de igienă și de toate chestiile, sunt unii copii care nu vor să vină la grădiniță, le se ceartă dimineața cu ceartă, cu părinților, să mi se taie unghiile, că nu-i place doamnei și cumva, nu știu, la ambele grupe să... am încercat să aducem chestii de astea în, în familie. Asta, asta e, cred că, cel mai amuzant moment. Uh, no.